сегиз планета күндү айланат физикалык өзгөчөлүктөрүнө ылайык алар астероиддардын алкагы менен мейкиндикте чектелген эки топко бириктирилет бул тилкеде кыймылдаган планеталар жер планеталарына кирет бул планеталардын баары көлөмү жана массасы боюнча кичинекей бети катуу орточо тыгыздыгы салыштырмалуу жогору жана атмосферага ээ жер планеталары жай айланат жана спутниктери аз. Астероидтердин артында кыймылдаган планеталар өздөрү юпитер башында турган ал планеталардын тобун түзөт алар олуттуу өлчөмү жана массасы төмөн орточо тыгыздыгы тез айлануу жана кубаттуу кеңейтилген гелий суутек атмосферасына ээ гигант планеталар көп сандагы спутниктерге ээ жана шакекчелер менен курчалган